akram tog'a yomon bo'lgan ey akram tog'amiz bolaligimizda hammamiz uch g'ildirali varasaft minganmizda akalar keyin undan katta bo'lgandan keyin ikki g'ildiralikka o'tib olamiz aka ana shunday bu katta yo'l kimga aza kimga to'y <laughs> hayotda endi aka skor o'tib ketdi parvardigor shifosini bersin vaqtida yetib borsin haligi er xotinni Er xotinni velosipedga o'xshatibdi-da akalar. Er oldi g'ildirak, xotin orqa g'ildirak. Oldi g'ildirak qaqa burilsa iloji yo'q, orqa g'ildirak o'sha yoqqa yuradi-da aka. <laughs> Chuqurga tushsa, duqur-duqurga tushadi, tepaga chiqsa qiynaladi, pastga tushsa shovullab ketadi. Orqa g'ildirakni xotinga o'xshatibdi endi. Endi o'sha orqa g'ildirakni ikkita qilib olganlar ham borku endi akalar <laughs> yosh bolaligidan uch g'ildiraylik yetmaganday mana bu qo'shig'imiz aynan mana shu mavzuda ketadi ya'ni akram tog'ayni tinch qo'y ha yaxshi xo'p ketdik ayollarning nolasi deb qo'yamizda yigirma bir yosh qizim go'zal qalam qosh qizim aynanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y aynanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y sen gulday bir oy suluv munosibmi senga u axir bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y voy axir bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y intilib tog' cho'qsin chimchiq tarix cho'qsin voy namozini o'qisin akram tog'ayni tinch qo'y

akram tog'ayni tinch qo'y puli bo'lsa ham qop qop senga u bir ketmon sob jon bolam tengingni top akram tog'ayni tinch qo'y voy jon bolam tengingni top akram tog'ayni tinch qo'y bo'ya bo'lsa sochini o'chir sekiz qoshini e, bilmaysanda yoshini akram tog'ayni tinch qo'y voy bilmaysanda yoshini akram tog'ayni tinch qo'y

oldiga sog'liq olib ketatgandi mahallada xotinlarga xudo berdi u. Sahar eshitib kelayotgan ekan. Qaydan kelyapsiz er xotin? Tinchlikmi nima bo'ladi deb yoradigan xotinlar ko'p. Qo'lga tushib qolganman voy Balkondan bir qop pul tushdi, tanga pangasi bilan. Bir qizni sevib qoldim, yanga pangasi bilan. Qo'ndan bir qop pul tushdi. tanga pangasi bilan bir qizni sevib qoldim yanga pangasi bilan mana bo'ldi tomosha mana bo'ldi tomosha voy hozirgacha yuribman devor devorlar osha boyjon bodamjon buyurmaysiz ayibga o'ynab kulganingiz qolar ey quloq soling gapga voyjon bodamjon xudo g'amni ketkasin hammamizni sho'rva oqshom mazza qilib o'tirishu hazilga yetkazsin baliqqa yetkazsin baliq ham yeymiz yo'q hozir baliq ketdik baliq ketdik baliqqa o'rtoqlar